Ya, bermula malam ni semua uh, sila bercita-cita mati esok bukan macam tu. Bukan nak suruh semua bercita-cita untuk mati. Untuk kita membuang dunia ini daripada hati kita, bukan daripada mulut dan tangan kita sahaja. Saya accident uh, Tiga hari bulan satu Betul tak? Tiga bulan satu accident uh, Tiga hari bulan satu Allah SWT takdirkan Saya terlibat dengan kemalangan Sama dengan arwah Ustaz Murtadha Dan juga ayah beliau dan Ustaz Ambali sehingga ke tarikh pada malam ni saya belum memberikan mana-mana kuliah dan ni adalah ucapan ataupun kuliah pertama saya lah kuliah ringkas daripada saya sejak daripada Allah rehatkan beberapa bulan yang lalu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesihatan. Um, waktu sakit hari itu, uh, ramai orang bagi semangat lah ramai bagi semangat dan sebagainya sebab saya waktu tu sakit dia bocok ayat turun tiga empat tempat sehingga dia mengalir keluar dan sepatutnya saya koma lah sepatutnya tetapi Allah SWT bagi sedap boleh celik, boleh bercakap jadi doktor main tengok heran eh, cakap pula bila orang bagi semangat sebab bau patah ayat duk turun telinga tak dengar mata tak kabur, sini retak. Orang kata ustaz kena kuat nak teruskan kehidupan. <clears throat> Bila ramai kawan-kawan ustaz mai bagi semangat, ustaz kena kuat nak terus kehidupan perjuangan. Saya termenung, saya kata seronok ke nak hidup di dunia ni? Jadi saya tak boleh nak kuat waktu tu sebab saya tak saya tak teringin dengan dunia ni saya tak teringin saya tak ada nafsu dengan dunia ni sejak daripada sebelum kemalangan tu sampailah kemalangan bila orang kata ustaz nak terus kehidupan ni saya saya jadi memang saya tak mau dah saya kata memang saya nak ke sana jadi perasaan tu jadi dua nak kuat ke? Kalau nak kuat untuk apa? Untuk hidup. Untuk nak nak bertemu dengan dunia ni. Kita tak teringin. Kan? Jadi nak bagi tahu kita semua cara memandang kehidupan dunia ni bukan maksudnya bermula malam ni semua uh, sila bercita-cita mati esok bukan macam tu bukan nak suruh semua bercita-cita untuk mati untuk kita membuang dunia ini daripada hati kita bukan daripada mulut dan tangan kita sahaja melihat dunia ini sambil kita bercakap, berfikir dan berkata-kata dengan hati kita wahai dunia, wahai pokok, wahai jalan, wahai rumah, wahai kereta kalian semua akan binasa dan kami akan menuju ke satu tempat yang tidak ada sakit selama-lamanya yang tidak ada susah selama-lamanya yang tidak ada sedih selama-lamanya yang tidak ada kezaliman selama-lamanya tempat itu adalah jannatul firdaus insya-Allah